Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça de pas de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission Canal de Star, présentée par votre Humble servante Naomi Musayi Air Force One Cable Mère ka nde bo sepela mikolo ko benga nga Cable Mère vraiment nga nde nazo alimenter vraiment ba émission ebele vraiment merci na bino nyonso bo tirer ba attention na bino derrière la caméra wana na moni vraiment papa Lox balobi merci na ba chief na nga nyonso PhD leader de leader Eh heritier yo ngo heritier kaleba mon boss heritier kaleba la patronne na ornela musai balobi beaucoup de respect na ornela musai madame risiage Ornella Moussaï balobi vraiment yende penda grande sœur ya Naomi Moussaï câble mère à toute la famille Moussaï à toute la famille Koukoumou je vous aime vraiment beaucoup hein, comme d'habitude nde boyebi qu'il y a une émission nanga canal de star na yembela rabino batu nyonso magicien pasteur docteur musicien Euh, ba comédien nayembelaka bino vraiment na émission na ngai lelo vraiment nazanga mo te na plateau noyambeli bino docteur abraham vraiment docteur abraham toza na ye vraiment awa tokomeka un peu kodiscute mpo balobi cheval blanc yango cheval noir yango nde vraiment makambo eh, na kati ya Kin a yango nde ekangi rien à dire rien à dire toko solola na docteur vraiment mambo ebele docteur bonjour oui bonjour maman Naomi voilà docteur un mot na ba na bato bazolanda o na minute oyo un mot gentil popesa bango mpe elengi ya émission canal de star Merci beaucoup na sepeli surtout na émission oyo ya Canal des Stars ndenge lelo boye ko rendre nga visite ngai suiva ba benga nga les jeunes docteurs d'Afrique centrale Pasola Ojana alors lelo na sepeli parce que tolobelaka produit moko ekangi kin esisi mpe batembe ya bato bazalaka na bateti na kitembe na nkombo ya cheval noir en tout cas partout bisika bolanda biso Bolanda biso malamu malamu bo comprendre difference ya ba ndeko nionso bazaka na même domaine no toza na voilà. Voilà, merci docteur. Merci vraiment docteur. Bino nyoso vraiment beau tirer ba attention na bino pour les autres babi. Obi les jeunes de, les jeunes docteurs d'Afrique centrale. Et eh, voilà, les jeunes docteurs d'Afrique centrale tous en est vraiment à docteur Abraham Pasola Oudjana. Docteur Okoy Bisabiso Pasola Oudjana pour nini? Merci beaucoup boyebi makambo elekaki awa na kin bapeti mo boye bapetite mo bayota koleka bazoganga to no soit disant baujana olekomaki ntina niveau ya kokomisa bato bayebi seke no so obeti moko nakabe so obeti mibale nakabeli oyo litabisa moko alors bato bazalaki na baproblème ebele nasalaki à l'époque produit moko na nkombo ya chien méchant pasola ujana En tout cas na minute oyo histoire ya Ujana esili parce que chez Michel ezo résister déjà. Yango wana omoni bango moko ba patient wana bango moko bato ba pasolaki ba Ujana ba pesanga kombo wana pasola Ujana parce que avec produit wana ya chez Michel esilisaki koganga trop ya ba Ujana wana question si akolobaki no soki obeti mibale na kabeli oyo moko ezalaki te parce que babandaki kozwa 4 5 6 ekangisi bango matoi batiki mpe tembe esili yango wana bango moko ba patient to ba client na nga nde ba pesa nga kombo wana pasola ou diana po to kimisa bango da na terrain voilà Voilà, merci, c'est bien répondu. Merci Nabino Nyonso Bola Nanga Bomoni dimension et émission Elengeza a ah, vraiment canal de star soki Naomi Moussaï câble merte na na ozola bino ba recherche ya boye hein. Soki nga penda mutu na bino te nani akolukela bino ba docteur Abraham Pasola ou Diana boye. Voilà docteur okoyebisa biso combien d'années osali déjà na kati musala na Merci beaucoup. Siko 5 ans déjà na depuis na installer la médecine bio moderne parce que ezali troisième médecine na obunda nga moko ntina kosimposer na yango ekoresiste lokola médecine moderne lokola médecine traditionnelle nde tozalaka na yango déjà me ngai na mimi la médecine bio moderne 5 ans déjà Voilà, merci docteur. Oh, ça la kaka na na ebité pour battre sur comment tout travailler na ba pic mais naza mwana ya mwana ya soki kingani mwana ya village boy boy boy boy. Yo sikoyo siloga no ezala ni nous travailler na ba produits nini pour travailler na banani. Merci beaucoup. Ngai centre ezali centre pharmacopée. de l'agence Congo Santé. Na travaillaka na mutu te, mais sauf que nazali kaka kosalela ba plantes medicinales. C'est-à-dire naza na monde ya ba recherche ya ba plantes medicinales, na travaillaka na ba plantes na ngai partout. Mais la médecine na ngai nasalela yango na toloba suivant ba West Africains quoi, tolobela yango mais nasalela yango mais na otanga pays te. nde esali bongo en tout cas mutu moko akoso te ke o oh, pigi me o oh, nini te tolingi topesa difference ya moke ya mosala mosala efo ezala mosala et non eloko moko bapesa oso ndenge nini en tout cas nga centre pharmacope nasalelaka la médecine bio moderne mais suivant baplante médicinale oyo ezali traité par le laboratoire yango wana sela Voilà, merci docteur Lobi au travail na ba West Africain mais pourquoi pas okoti moi moi zamba Equateur wala nde baninga musu bazo kota. Omoni te que peut-être yo omoni ba kisi na bango et traita penza te oza sur na ngote yango peut-être obimi na libanda ya mboka. Te, nalobi te que na travail na ba West Africain. nalobi nde médecine na nga nazwela kuna sauf que na travaillaka seulement na baplante médicinale baplante médicinale eza partout dans le monde esika kaka nzete oyo esibikisaka plante médicinale ezali nzete oyo ebikisaka mais bio eza, eza, eza médecine moko oyo okay, plante ndenge eza na mabele tokundoli yango babengi yango bio mais mpo toconfirme eke si réellement produit ezosala Il faut tolekela wana ba tete ya labo oyo ya biso ya bato ya bio moderne tosali yango teste tomoni ke oui réellement nzete oyo eza uniquement kaka mpona problème etali neti lisu la tosali yango kisi yango ya mwa différence eza bongo na travaillaka na mutu te mais naza na recherche ya ba plante medicinale na monde mobimba et surtout ça voilà voilà merci docteur vraiment okoyebisa biso bato baolanda biso na ndako baoki déjà tolobi makambo ya pasola ujada tokoti mpe lisusu na eh, makambo bandela émission na ngai na introduction na ngai nabwaka ye mwa mwa mwa jeton moke na, na cheval noir mais sikoyo docteur okoyebisa biso otraitaka bamaladi nini merci bonne question eza question moko kitoko ngai d'abord nasepeli na yango nazali centre pharmacope cetadire na traitaka baproblème nyonso oyo etungisaka moto mpo na bokono ya nzoto ndeko wana problème ya prostate ndeko wana problème ya diabète sucre na silisa baproblème wana nalobaki la médecine bio moderne ezali troisième médecine oyo na installe c'est-à-dire quoi badifficulté nyonso oyo médecine moderne azalaka nango te exemple na médecine moderne eza na bandeko baza na problème ya baprostate omona aza limité abi ngai il faut ba faire ba, ba, ba faire opérer ngai mutu mosusu akoza na problème ya sucre diabète abi malade wana esilaka te tandis que awa na médecine moderne nakozwa yo na consulte yo na examine yo na comprendre source ya provenance ya problème na yo napesi yo plante oyo ezali uniquement correspondre na cas na yo okomona ke ozali guéri totalement na médecine traditionnelle bango batangela makambo wana te bango baza wana juste kaka bokoko noko moko boye na famille azalaki to moto moko oyebi keno nzete oyo na nzete esalaka boye alors biso tolingaka bongo te tolingi si réellement nzete wana esalaka mai toteste yango nano tomona si réellement ezo correspondre na problème ya moto oyo ayeli biso kopesa doléance na ye to kopesa ka na ye e c'est un peu ça alors mpona baka to bamalade oyo na traitaka na traitaka malade ebele wana problème ya cataracte wana problème ya kozanga kobota e d'ailleurs ndenge nzambe akoma kobota napesa traitement ya une semaine babamanga su nkombo papa mabota en tout cas jusqu'alors nazwaka bakombo ebele ebele ebele ti mikolo bakongo benga nga l'homme du cheval noir alors euh, c'est pas blague eza juste mosala mpo na bamalade mama nde nayebi sio oyebi depuis toza na mokili malade ezalaka toujours ebele baproblème wana nyonso na traitaka yango en dehors ya malade oyo eza ya molili en tout cas wana nakopesa okisi na volonté ya nzambe ozala guéri mpe epai na ngai eloko ya molili ekoki kozwa place te parce que nzambe apesi mosala apesi nyonso na kati na biso moto akozala na desite na mokuse motu to na problème o oh, diabète o oh, sida o oh, prostate o soki nini yo ndozo oyo oyebi koza baproblème yaka na centre pharmacope okozala desite bamaladi na yango banotanga ti omona mpe tokomi lobi po eza ebele oyebi yango très bien mais boya bato ya barin bato ya baprostate faiblesse tout consort là eza baka oyo totraita yango na centre pharmacope voilà voilà merci docteur c'est bien répondu docteur nga mo ntango otangi malade obi sida e motema esali boye nabangi na bi o oh. docteur opesaka traitement ya sida mpo ewumisa yo na mikolo to Osilisaka sida. Merci beaucoup naza na plante moko na kombo ya kumbusha omoni sida eza virus moko so akoti na nzoto na yo abomaka belema ebele akoya awa abomi elema presque awa ntango lobi akozala susu awa te akoya koto sikoyo bato ya meti moderne bazalaka nde nini oya na kisi mpo atake ye awa ntango akoatake ye awa virus wana akimi aye awa tandis que kumbusha aza nini soki sida soki virus ya sida abomi moto abomi belema na nzoto na exemple 500 elema avec produit nazala yango ya kumbusha soki omeli yango ye aproduisaka 1000 elema directement ya baseli biologique na kati ya organisme na biso c'est-à-dire deke ye azoboma 500 ye azobakisela yango 1000 mamoko ezokoetufe virus jusqu'à tel point akoboma ye asilisi ye moto atikala bonne santé libela na libela selaka batemp combien mpo virus wana elimwa na nzoto oui en tout cas mosala na nga nasalaka mosala na sincérité na vérité nyonso en tout cas na ndenge ya mabe te dès que napesi moto produit après deux semaines moto akozala déjà bonne santé mais natalisaka ye boye il faut continuer komela kisi oyo durant six mois parce que virus wana asila libela na nzoto na ye akende libela mais dans deux semaines Mutu akomi normal akomi olia na bato okomi osala makambo tout mais aza toujours sukir ya komelaka produit un mois déjà akozala ne kutu indice eza te mais lokola azalaka teti nasalela ye provision ya 6 mois c'est que un mois ya eloko kutu indice oyebana te 5 mois ya provision ti okufa oyeza su na problème wana te voilà voilà merci balobi makambo boye nde il faut to soutenir docteur nayebi te l'etat il faut atia bata boye maboko po maladi lokwa virus lokwa ya sida wana ezoboma bato vraiment ebele na bamédecine moderne tomona bapesaka bakisi me esilaka te mais tomoni yo docteur olobi vraiment osilisa yango dans deux semaines à partir ya six mois déjà nini oyo virus wana ekokufa docteur toyebi te otangeli nga vraiment maladi ebele okoyebisa biso maladi nini opene epa na yo ata olali okangi miso so bayeli yo Omona yango lokola liyanzi. Bonne question maman Naomi. Eh, maladi nyonso na traitaka sauf que eza na maladi oyo nakanelaka nalinga bato bana yango mingi mpo maladi ezalaka misato nakana yango mingi problème ya kobota problème ya sucre Problème ya kovimbisa peni ya bana mibali biloko wana bato ya tembe boya bosilisa bosilisa tembe le reste ya bamaladi ata nalali kutu eloko te mais oyo nalingaka oyo epeti nanga kutu nasala mosala oyo eza problème ya sucre parce que na perda koko nanga nalingaka makasi likolo ya sucre epesanga kanda ya nasala mosala oyo nakotelaka yango nalandela yango ntina ye basource na yango ya namoni yango nakoma D'ailleurs, euh, soki balandi nga na bamimi makambo mosusu nasala Na pesa ngo meme na ba promotion. Mutu ayebi aza ngo ba kisi ya ofele kaka po na yina ngo mabe. Ezalaka pasi pona batu oyo bayebi te. Mais ezalaka mukie epa na nga. Alors ba problème nionso wana na repondaka na salaka ngo facilement. Mais sauf que eza malade oyo na kanaka eza kaka misatu. Makambo ya kobota, makambo ya sucre. Makambo ya kokomisa pene ya bana mibali. Sikoyo wana okana yango pwani mpo yo mpe mwasi akimaka yo yango yo mpe okendeke kolukaka ye eclaircir biso nanu mpo tomona vraiment ba foyer ebele so natie cas na yo te wana eza ka exemple napesi bafanda nga euh, eza na ba foyer ebele en tout cas problème wana problème ya faiblesse sexuelle euh, éjaculation précoce wana ezobebisa ba foyer vraiment ebele kotisi vraiment taux ya infidelite emati yango kanda wana mpe yango esala ya dorta asala yango to nde merci bonne question mama naomi eh, baquestion na esala nga bien mama mapeni kutu oh, kanda so nini te so moto atali nga acomprendre ke o oh, noko moto aloba mm. eh, noko moto aloba mpo nga bamosu oyosanga misu na yango deja elakisaka so ba ndenge nini mais tozala nde mpo na kopesa kimia na mabala eh, kuna eza makambo soki ya ndenge nini te Eza makambo ya bandeko balobaka ke eloko wana esalemaka te ezalaka ya lokuta yango moni nga na kenda kaka kosala ba recherche na confirme si réellement ezala lokuta ou pas ntango nasala nga moko na zala saint thomas na mona makambo na nga et puis esala nga bina biti na omitika te faut na sunga banoko po mo batembe wana esila c'est un peu ça alors euh, kote makambo mabota Talaka nzambe moko alobi tobota eh, biso tobotami pourquoi pas yo po bota yango omoni ba bloko wana na kana yango mingi po bato bazala na ba solution na yango en tout cas eh, bao bayebi nga bayebi eh, surtout ba chero tobeta yango ba parcours baa ba témoin na nga bayebi ki moto aloba wana wana jo moto bayebi ki epinda ke aloba mambo eh, en tout cas bayebi bayebi ki noko eh, wana ba chéri tout tosala yango ba parcours bayebi ki noko musala ya makambo nyonso ezali hmm. nyonso ezali voilà voilà merci docteur olobi ke nayokaki olobaki ke osalaka nyonso mai oyo etali molili osala yango te mai eza na badifficulté mosusu ya, ya mabota ekota mpe bamolili siko motu wana ntango oya oyeba ndeni ke oyo eza ya molili oyo eza eza naturel merci beaucoup nalobaki Maada molili na sala yango te mais sauf que pas na nga ezalaka na impact te parce que musala nzambe apesi na pouvoir dès que na pesi okisi okozala guéri quel que soit difficulté na zaki ya molili en tout cas c'est un peu ça alors eh, pouvoir toza na ngo eloko molili eko résister te c'est à dire eh, dès que omeli kisi na nga oza déjà protégé na makambo nyonso na traitaka mutu abika parce que yo ye ko se plainte que non na na problème tel quelque chose qui a molili ozala guéri na bomoto na nzoto alors pouvoir ya, ya, ya, ya médecine nzambe apesi biso oza guerira 100 en tout cas nalobi te ke bandoki bana sisa bango kindoki nalobi kaka bino bato bosalaka bato mabe kobakela yango bamaladi nazala wana mpona kaka kobikisa bango mai na kindoki te voilà voilà merci docteur tomoni cheval noir yango oyo aye eh, nayebi te so na même langage na na cameraman na nga abendela biso vraiment cheval noir siko docteur mpona bamama osaleli biso nini oyo oh, eza mpona bapapa bongo mpona biso bamama bamama nabenga nasaleli bino produit moko sperbone na nkombo ya kanga papa mm. sperbone na nkombo ya kanga papa eza kutu wana na kabine nakobimisa yango mpe baomona yango c'est-à-dire eh, boyebi sperbone eh, c'est-à-dire mwana mosala oyo ya malamu wana mobali na yo efo azala mwana mosala na yo me lokola azotepatepa libanda mpamba mpamba masolo ezali kanga papa osala yango kaka une fois Akomi ne fidèle ti na suka nde olobaka oh non ngai ba mibali ba tondaka te ya lokuta parce que bakutana si je comprends bien donc ba jeune fille na ba maman batikala ba koke kokanga kokende na ba luzizila ba mangengenge pona oluka nzambe kotisa libala na ngai ezwa kimia soki baye awa okangi papa ti papa na suka libala na bino ti nzambe obenga bino oui oui batika komitungisama okende bamangengenge okota bagene de prière osaso ebande nini take nzambe deja apesi eloko na eloko na mosala na yango biso na, na, na, na, na médecine na nzambe apesi biso mpona kopesa kimia ya badifficulté alors kanga papa mpo na bino bamama setinitidi akende oyebisa Oyo mobali na nga aza na esprit moko ya soki ya ndenge nini c'est parce que nanu akutani te yaka salela produit super bonne omona ke nyoso ya bana osala bana kaka kotuna o nasala nini nasala nini nasala nini nasala nini nasala nini c'est un peu ça en tout cas euh, ba pasteur basungaka biso na ba mabondeli na ba problème oyo etali spirituel mais makambo ya libala ya foyer Biso toza wana bien prepare pona kosunga ba foyer ya batu oyo baza vraiment derange na ba difficulte wana surtout mibali oyo bozalaka bokokaka te kozala na mwasi moko ba maman boya po batikala kaka na yo moko hein bosala foyer ezala moins bien quoi voilà. Voilà, merci docteur, merci vraiment. Tokomi, tozana, nous moi, moukia, pona moi, bo, tano, ba, tokomi, boche, ah. babimi tiza nanu vraiment mwa moke donc ah, toyebi ke bato baotala biso na monde entier na états-unis na france partout baolanda biso na minute oyo na moment oyo docteur soki siko moto aa na mposa azwa yo aa na mposa otindela ye leti bacheval noir oyo nayebi kekede ya 1000 wana ngam na lobi yango ekede ya 1000 na poto siko moyen eza nini Merci beaucoup. Moyen eza ebele. D'ailleurs 1000 eza mukie po 1000 1000 na poto c'est p po na kina yango moko par jour elonga soki ba ba 12 millions de de de, de, de cheval na yo yo moko uti ko zalawa avant avant kota omoni produit ou to botela ngo muto ayi ko zo yango mais to ko tinda ngo te sans que te ba rôle na yango quand même. Na ebite minute na bino so eza ndenge nini. Voilà, merci docteur, merci vraiment au répondre vraiment kitoko. Mais docteur ni loko wana au lobby ya ba mama wana au kanga papa. Au kanga yende tina. Na, donc comprendre te place ana est troublé nga malgré na sota ki place ya cheval noir wana au kanga ngona kisi oh tout na ndeni. Merci beaucoup. Bonne question na c'est pas non makasi Naomi parce que zo poser la question mais bien. Non kanga papa ni na kisi to kanga papa ni soki na nini. Eza juste entretien general ya kibomwasi. C'est à dire produit wana okosalela yango 3 jours. Na 3 jours wana basalelaka yango ozwi ka ndambu ya produit na yango ndenge ezalaka. Naboyi kolakisa yango po emission oyo osengaki nga kaka cheval noir ee wana nalobeli kaka baoyo bazala na yango posa bakotuna. Basalelaka yango na 3 foisons. La première ozui yango oh, avant osala ba intime mm. o introduire yango 30 minutes après osali ba intime na o na poko après osali moma pe ya rapport pakoli yango pe en tout cas dès que en tout cas ezalaka loka topakolaka mafuta na nzoto mo ndenge opakoli mafuta boye ndenge moto nyonso apakola mafuta na nzoto eza juste mpona kokoze kaka oyo yango efo epesa yango cestadi produit aza na teke soki opakoli emonanaka so nini te ezalaka loka moto apakoli mafuta Nzambe atia to na ba plaisir Nzambe atia na kata nzoto ya mwasi. Mais espère bon non lorsque osaleli yango, oko même na niveau mobali nyoso apesi même mbote. A sentir que na simbi mwasi to na simbi nini. Alors ba bloko wana dès que papa siko akoti na kati, a decouvrir libanda te ma koti na kati. Na yebisi yo ndeko na nga Naomi, mbala obima te. D'ailleurs yo il faut na pesa yo moko po mutu no wana kangama otikala kaka na yo moko alors eh, mobali akobima te omona kaka ye moko après séance kanga maloba oyo oh, soki osalela yango opesa oh, nga témoignage omona kaka ye moko après séance abandi otalisa yo en tout cas omoi ndenge eza boye petit moko boye kutu nazalaka kutu boye nazala mona compte na nga moko boye tosala nini partout abana okenda banaka kokanisa yango alors eza plante moko nzambe asali yango bongo mais ozwa yango nil par ailleurs kaka na centre pharmacope de l'agence Congo sante po toza na posa kaka ba congolais tout bazala a bonne santé voilà c'est un peu ça nasir au comprendre quand même voilà na comprendre ba peu olanda biso ba comprendre vraiment donc ta cheval noir oyo est-ce que eza mibali mususu déjà baza ba peni minene ba ko utiliser ngo kaka to ndenge nini po ba misusu toyebi mutu ya mutu aza na ba dimension na ye sikoyo ndeti mutu aza na posa ekoma soki combien de centimetre il faut amela combien to osalela ka bouteille na ye moko merci beaucoup bonne question encore euh, le problème en est cheval noir azo jouer des rôles mm. premier rôle na ye azo combattre ba troubles sexuels masculins Quand on parle de troubles sexuels masculins, toomona ejaculation precoce, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, y compris ba complications nionso oyo esalaka que mobali akota na ba problèmes wana. Alors deuxième role ya cheval noir aza wana juste pona ko elargir penis kokomisa yango munene na mulayi. Alors toza na ba categories ya mibali oyo twazalaka ndenge oyo toloba. Toza na ba sper homme, toza na ba penis moyen, toza na ba taille normale. Alors taille normale ya penis ezali 18 cm. Pona mobali oza na taille normale. wana ekipaka categorie ya mwasi te okutana mwasi aza monene mbinga moke soki ndenge nini otravaille pepele alo moto aza spare homme aza moto adeborde taille normale ya peni aza sona 18 cm te adeborde akomi ba 19 20 21 alo bato ya lolenge ya bongo il faut bayeba kaka kosala mosala ya mbeto mpo soki osala mabe wana kotika toujours mwasi na baproblème na badouleur na bapasi chaque moment ya rapport alo bato baza na bapeni moyenne cheval noir aza wana mena pona kokomisa bango na bataille normal ya treni en tout cas taille normal nalobi ezalaka 18 cm cheval noir akomisa bango ntina motu mpe adeborde akokoma mpe na ba 25 non euh, différence ezali mama naomi nayebisaki yo différence ezali parce que euh, oyo ezali la médecine biomoderne centre pharmacopée alors tosalaka produit na calcul ya bacentimetre na yango Alors pona ndeko oyo ndenge olobaki mutu aza na taille normal to super homme to aza 18 cm osali neti cheval noir la toko longola condition ya komisa peni munene to pesi ka po longola ba problème oyo etali ba faiblesse ba ejaculation ba infection ba hémorroïde aza ne traité aza mukongo ne pepele so abia simba mère toi bien beta 3 coups 3 coups 4 coups 4 coups parce que meilleur rapport sexuel bandaka na 3 coups mata parle senti que mon moi ça senti que c'est bon mobali pas senti que oui nayo mobali so obeti moko okatani mibale wana ezala biloko moko ya forcement en tout cas oza bina mobali te biso ye bana Congo santé toza na competition ya makambo etali rapport sexuel alors so obeti fo se obeti 3 alors ye bato ya lolenge ya bataille normal tolakisaki ka ndenge osalela cheval noir par là osalela cheval noir juste po ecombattre ba trouble sexuel masculin mais soki alingi pene ya monene tokopesa produit amela Tolakisi ye mpe ndenge nini basalaka mpo peni eya mpenza monene voilà. Voilà merci docteur vraiment merci mais docteur nayoki mpasi na motema mpo ba signaler ngo bombeli nga maladi moko opesaka mpe ba taille ba forme quoi. Merci beaucoup je pense que avant ko to to komona maman moko ato bima wana mm. eh ayelaki yango ayelaki yango musala ezali na ba dimension nyonso maman na omde na lobi musala ezali na ba biloko wana nyonso En tout cas tosalaka biloko wana tout ya ndenge ya solo et non ya ndenge ya mbanga mm. oza mutu moko boye otya ye mpo aza lokola témoignage marketing te ndalolingaka bongo te biso elinga moto ye ozwi yo moko okomi témoignage vraiment eza bongo nayebisaki yo totritaka nyonso nabombelaki yo te parce que nasplikaki yo ke nyonso ezali oyo difficulté ya motu ezali par rapport ya mposa na ye tokosalela ye tokosalela yango grave te vraiment Ba taille wana ngai nazalaka na ba centimetre nango mais basi pe basalela ba centimetre pona taille ya sima totali si olingi combien de centimetre na mesure nini niveau ozopesela niveau ezozalela epuis ezala bongo bon soki alingi nzoto mobimba tokosala yango mpona nzoto mobimba soki alingi uniquement kaka mpona bassin tokosala mpe kaka mpona bassin Monsieur Papa alobi te nga ndenge eza na ndenge na nga kaka place tel kaka place tel en tout cas toza na ba catégorie wana nyonso ndenge tolobi yango omoni ke nalobi euh, mutu nde ye mutu akotala niveau oyo ye moko alingeli eloko tosaleli yango na mesure na ye différence eza kaka bongo tosalaka eloko na sentiment te mais tosalaka eloko selon musala oyo totangeli yango voila. Voilà merci beaucoup vraiment dorta tokomi na suka mais dorta okoyebisa biso pe parmi ba grand na yo po yo osali déjà 5 eza bato mosusu basali ba 20 ans déjà na mosala oyo parmi ba grand na yo nani apesa yo vraiment posa ya mosala oyo malgré oloba eke oyoka ekanda po koko na bino akufaka na diabète mais yebisa biso lisusu ntango otalaka mosala oyo omonaka nani vraiment asalaka mosala na ba norme nango mpo na mosala na bino ba aventurier bakoti ebele ba nganga oyo bazalaki kosala ba, ba, ba, ba, ba kisi ya kopesa ba chance bango pe baye lisu na musala oyo na medecine nini oyo ba medecine na bino oyo mais doctor okoloba nini et puis o jete ba fleur na ba oyo basalaka musala na bango bien te na ndenge ya mabe te bandeko oyo balimbisa nga na congo en tout cas docteur aza te moto moko apresanga aza te ntango nayebi soki tina ndima nga mona nkota c'est parce que balingi trop d'argent basule bengo ba docteur mwanzali ba vie na biso awutaki kokufa oyo ozalaki kumu kango olingi mwana alela basani epasuka ba docteur ba bokumu bonza eh, nakotanga mpenza baza vraiment ebele na ba docteur oyo eh, boleki vraiment ebele en tout cas baoyo natangi te boeskize nga parmi bango nyonso wana O trouva eloko moko te oyo e attira yo kati na bango? Na ndenge ya mabe te, batu tout o tangi wana eh, nazo boya polemique mais nazo yebiso kaka verite. Te okoti dejà na polemique soki oyeba te. Non mais oui na koti na polemique et je pense que yo mutu okoti nga na polemique mais nga na ebenga nga polemique te parce que nazo loba verite. Mutu aza te. Batu tout ozo mona wana, si on explique parfois ondima te. Bango nde bakomaki koya akotuna bayebi eloko te na ndenge mabe te bayeba eloko te batunaka antuka batunaka balakisa ah, pik matanga wapi oh, nanakosi oke pigma aza kolo nzete Pigma akolo nzete te. Bavandaka na zamba bayebi nzete dorta. Bavandaka na zamba basalelaka ba nzete oyo ezali ndenge mutu nyonso asalaka meme yo soki yo sentir ya na minute oyo ke na sentir mwa posa nazo sentir mwa ngai mwa vitamine C ezangi na nzoto olia ngai ngai olia manga olia nini ndenge ya bango bazali nde mpe ezalaka alors bango nde bazalaka na confiance nde mingi mingi na ba nzete c'est mpe ça ayebi nzete te mpo totuni ye nzete oyo po ekoma kisi osala nini akoyeba te soki otuni ye banorme na yango akoyeba te akoyeba te yango naloba ke bato ozomona wana oyo bomona balobaka lobaka lobaka wana bango bakendaka nde batuni bamare oyo boyokaka bamare ya bokoko wana yango na batuni mare naa na besoin ya kisi moko neti ya lisu Basala nde nini papa oza okende sala sala sala sala bwe aye pa gagna mibengi docteur mais eza bongo te mais nalobi verite na boyi polemique en tout cas ngai nazoloba ngo message ba ndeko na biso oyo boza ba docteur eza likanisa ya sunga bato mais totyaka meme mosala nano liboso tobotikala mama mbongo osomona mutu mpo oya omona mutu ezosenga ba seance ebele ebele ebele ebele ebele Wana ekomi commerce. Mutu oyo azobela aye azwa lobiko yo meme na basianse ebele kotawa bimawa zongisawa sala boye seki eza su nini te babiloko wana tour toleka na yango esalanga bakanda nde nakota na mosala boye mpo napesa kimia na bakongole tu yango omoni agence na ngai natya natya agence congo sante partout bisika bato bazali ba produit ekomela na bango oti omona yo moko nde nini ba commande ezokendaka oyo abengi kiye kiye kiye kiye kiye tosala wana juste po permettre ezala mpenza très bien voilà voilà merci tokomi na suka dentaire apesa message na yo numero na yo ba adresse na yo oyo place bato mosusu baa na kin awa obenga na telefone mais aozwa yo te peut-être mpo toyebi ba courant na biso ya kin awa mais opesi adresse aoya mbala moko 085 message na ngai eza kaka boye bandeko na ngai ba congolais ngai oyo ya bino le jeune docteur d'afrique centrale dr bram l'homme de cheval noir pasola ujana papa mabota nazo continue koloba ke mosala oyo tozosala yango nde mpo na kobikisa bato et non mpo na kokosa bato en tout cas Eh, bopesa confiance na musala na nga centre pharmacope nayebi ke nazobunda na soutien ya motu moko te naobunda nga moko ndenge abaka liyebo abimaka ye moko nga mo naobunda nga moko kaka lokola liyebo na mpe na posa ya soutien ya motu te mpo motu moko mpe apesa nga chance aza te me naokenda yango na objectif oyo ti na suka nazoinstalle ka médecine bio moderne na, na monde mpo existe de façon ke badifficulté ya baproblème elongwa na ntango ya kala ezalaka motu soki azobela avec un petit rien aza gueri mais lelo ekoma so moto ana maladi soki ozangi mbongo bato bakoma kokufa biloko wana nauta koperdre koko na ngai esala ngai bien te yango naye kaka mpona longo eloko wana boya bozala bonne santé eh, sempesa bopesa confiance na centre pharmacope de l'agence congo santé eh, maloba na ngai to message na ngai vraiment ezali wana mama naomi Voilà, merci, merci na bino nyonso vraiment botiraki attention na bino hein, quand na prometa bino ke mambo kitoko ezana kati émission na bike Ba maladi oyo atangi Awa oyo ye a traitaka yo pe otala ngo oza na ngo nayebi ke ozui dejà solution avant omela kisi dejà nde oza wana ozui dejà solution merci na bino nionso bolanda nga de partout na France na Allemagne wana namoni ba ndeko na nga vraiment na kati Allemagne Na Afrique du Sud, ba Blaise Musayi, ba, ba donc boza tellement ebele hein, ba Anto Musayi, famille na ngai mobimba boza de partout bolanda ngai na linga bino mingi famille Kukumu ma fille chérie Jolinai, Kukumu Jolie, Kukumu la tante de ma fille, eh, papi Kukumu donc famille Fabrice Kukumu na bika boza vraiment ebele bolanda ka star na bino câble mère. D'ici 4 mois déjà je vous laisse, d'ici là portez-vous bien. Bye bye.